Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, Türkiyədə baş verən güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yardımlarından ibarət növbəti iki təyyarə qardaş ölkəyə yola salınacaq. Xəbər veririk ki, bu haqda Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təyyarələrdən biri ilə fövqəladə halların hər cür tibbi avadanlıq və ləvazimatlarla təchiz olunmuş mobil səhra hospitalı göndəriləcək. Hospital 4 funksiyon bölmədən qəbul çeşidləmə, laboratoriya cərrahiyyə və intensiv terapiya bölməsindən 3 köməkçi konteynerlərdən və 3 hava ilə doldurulan moduldan ibarət olmaqla ən ağır yaralı və xəstələrin müayinə, əməliyyat və müalicəsi üçün müvafiq şəraitlə təmin olunub. Mobil Səhra Hospitalında fövqəladə halların peşəkar tibbi heyəti xidmət aparacaq. Hospital lazımi bütün dərman və preparatlarla təchiz olunub. İkinci təyyarə ilə dağıntılardan ziyan çəkmiş insanların yerləşdirilməsi üçün çadırlar, yataq dəstləri, qızdırıcılar və digər avadanlıqlar yola salınacaq. Türkiyədə milli matəm elan edilib. Xəbər veririk ki, bu barədə qardaş ölkə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qərar imzalayıb. Məlumata əsasən, ölkədə 7 gün milli matəm elan olunub. Bu səbəbdən 12 fevral axşamına qədər Türkiyədə bayraqlar yarı yendiriləcək. Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı mini ötüb. Korona xəbər verir ki, bu barədə məlumatı ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyi AFAD yayıb. Məlumata əsasən, təbii fəlakət nəticəsində ölənlərin sayı 1014-ə çatıb, yaralıların sayı isə 7003 nəfərə yüksəlib. Xatırladaq ki, Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində səhər saatlarında 7,7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələ ölkənin bir çox bölgəsində hiss olunub. Günorta saatlarında şəhərdə yenidən 7,6 6 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.